il y a une guerre qui se vit actuellement et qui a commencé il y a plusieurs années. Et spécifiquement, il y a les cas de femmes parce que notre situation est tellement euh, euh, très euh, spécifiquement liée à la, violence basée sur le genre et spécialement la violence sexuelle que subissent les femmes comme arme de guerre ces femmes qui ont la force encore de marcher, qui ont la force de fuir, ces femmes qui ont peur de subir les mêmes atrocités, elles sont obligées de quitter leur village, elles sont obligées de quitter leur communauté, elles sont obligées de quitter leur pays pour fuir ces atrocités. Et aussi, il y a des femmes qui se sont constituées en défenseurs des droits des femmes, ces femmes qui plaident et ces femmes qui veulent que toute l'humanité comprenne leurs histoires un nombre très très élevé de femmes qui demandent asile, des femmes qui doivent euh, carrément quitter leur, leur foyer, leur village. Avant, les femmes ne pouvaient pas parce que se disait il y a des enfants, comment elles vont partir avec des enfants Et maintenant, euh, c'est des femmes et des enfants qui sont sur la route euh, de l'exil, qui sont sur la route de, de, de migration. Les femmes ne migrent pas, les femmes sont réfugiées.